गहनवा बिंदिया चाहे पिया हो चाहे ना गहनवा जय हो पिया हो जय हो पिया हो सहर मोदियनवा जय हो ना कमाए के लई सुरतिया तो हर तिरछी न जा के पुराई बड़े यारा आई के पुराई बड़े धनी यारा गोरी गोरी अखिया तो हर गाड़ी रे कजरावा हो कि फेरे हमारी पपीरी या सूझी से